犬と鳥と謎の生き物を残飯団子で手下にした豚太郎は魔界を目指しますここが魔界か不気味な場所だぜよしまずは手下もお前らが戦ってこいとどめは俺様がビシッと決めて 情けねえ豚野郎どもだぜいやいやい魔人族ども俺様は地上最強の豚豚太郎くらえローリングハムアタック 魔人族は何も悪さしてねえだろでも俺のことをこんなひどい目に遭わせたんだぜそりゃお前が喧嘩を売ったからだえうちの豚太郎がとんだご迷惑をおかけしました言い忘れていましたが魔人族は恐ろしいけれど魔界で静かに暮らしているだけの根は優しい種族でしたこうして家に連れ戻された豚太郎 一つだけ学んだことがありますそれは豚は豚らしく残飯食いながら平和に暮らすやっぱり身の丈に合った生き方が一番だなうわっ